never you can never degrade it While these other motherfuckers probably thinking I made it My mind jaded, no evaded I elevated just to keep it innovative goddamn, bring it back now Blowing up like a rack now Rap hat, put me on the map now No, we never back down Just take my time, I just... Olá pra você que está assistindo esse vídeo Vim falar que o áudio ficou horrivelmente horrível E o filho da puta que não gosta de fazer as outras pessoas rirem? Quero que você me diga e eu não estou nem aí, o áudio está muito baixo, eu não estou me importando tentar uma força, tô testando esse novo método no canal, caguei e falou. E aí galerinha, quem tá falando não o eu. Vamos começar logo essa merda e já dá o seu like. E olha só, estou com uma capinha. Que merda de capa é essa aqui, rapaz? Tirando, né? Vamos Tá, achei. É. Ok, então vamos lá então. Saca essa tá porcaria aqui. Vamos cair qualquer merda e morrer de novo. Ai, que maldade, cara! Isso não se faz! Demora em onde? Mano, é o primeiro que eu caio, tá ligado? Tô parecendo ir caindo? Vezes não. Beleza, é, vamos lá então. Foi mais pelos barulhos. Eu tô um pouco me cagando para vocês. E o filho da puta que não gosta de fazer as outras pessoas rirem? Quero que você me diga cair aqui logo nessa merda aqui. Vou cair Vamos lá então. Já só porradaria tá começando. É, realmente. falhando. Ué. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Onde que está I on eBay. Surprise, motherfucker! Morri! Surprise, motherfucker! E morreu! <laughs> Matei. É, realmente. Eu sou muito bom nesse joguinho. Que cara é mais engraçado! Veio o cara querendo me matar na mil e eu matei ele. Eu sou muito bom. Opa, tem um baú aqui. tem alguém aqui. Vamos me esconder. surprise, motherfucker! morri! morri. Completamos a missão. Então vamos ficar por aqui. Já deixe logo o seu like, eu não tô nada me importando. Falou! Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Então, até mais. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not.